大功告成，我的梦幻花园。花花们，我来了。好小蜘蛛，我诅咒你做游戏的噩梦。好东西就该一起分享。还不要跟你分享，你只会搞砸一切。